Hau, Carmen da, berroita mazt urte dozka. Egunero bere Facebook eta Gmail kontuak begiratzen ditu. Badirudi Euskaltel Fakturas izeneko norbaitek mezu bat bidali diola. eta faktura ikusteko saioa dago hasi beharra. Zer gertatu da? Carmenek ez du mezuaren igorlea norden egiazatu. Horretarako ber detailez botoia sakatu daiteke. Ez da oso fidagarria. Gainera, data hori ez da gorkoa, dagoeneko bimila da. Web horri hau zure datuak lapurtzeko dago diseinatuta. Oso, oso susmagarria da email susmagari baten ondoren zure erabiltzaile eta pasaitze askatzea. Baina nola saiez dezaketa hau? Zure informazioa lapurtzeko metodo honek phishing du izena eta irakurlaren arreta erakartzen datza. Adibidez, zurekin komunikatzeko irukaren aldia dela donazio edo sari bat duzula eskuragarri, edota zure kontuan zerbait egiteko eskaerak egongo dira. Gainera, askotan akatz egoten dira, orokorrean itzulpen automatikoa erabiltzen dutelako. Eta dibidean ikusien bezala, web elbidea ez da oikoa. Ondo ibili eta azetxatela arrantzatu.